fin de año y este video es un compilado de las mejores canciones para flauta de todo el 2022. Te espero en el próximo programa. Mi nombre es Julián, esto me encanta cantarte y que tengas un hermoso fin de año y un gran comienzo del 2023.